could take. Not take. በኃጢአት እንዳልወዝ እናቴ የአምላክ እናት እናቴ የያቄብ የሃና ብርቱ በረከት የሲና መልማ የሙሴ ጽላተ ንጹህ ጽና ቤቴ ማርያም yeah. እናቴ ናተ የአምላክ እናቴ እናቴ ናት fit